Հողը շատ է պինդ, դժվար է վարվում։ Բայց ոչ չկվարվի։ Քանի անգամ կարվի։ Sir. Sürmeli ağasına, վերջացրեցինք մեր նոր հողի վարը, իմ սիրելի հետևորդներ։ Ես ուզում եմ ձեզ ինչ-որ մի հատ կարևոր կարևոր բան ցույց տամ հողի մեջ։ Տեսնում եք այս արմատները։ Նայեք ամբողջությամբ արմատա։ Այս հողը, ասենց ասած, խամ հող է։ Ընդհանրապես ոչ մի բան չի արվել։ Նայեք, այս ամբողջը արմատա խոտի։ Դեղ ունենք։ Հատուկ դեղ կա սրա համար փչելու։ Նայեք, ինչ արմատա։ Խոտ այս ամբողջը։ Խոտի արմատ։ Հատուկ դեղ կա սրա համար։ Փչում ենք, որ ինքը չորանում է, վառում է այդ արմատները, ես կգրեմ այդ դեղի անունը սիլկան կգրեմ բոլորը կարակ ուսումնասիրեք այդ դեղը վարից հետո այդ դեղից փչում ենք ինքը ամբողջությամբ վառում չորացնում է ու այս արմատներին արմատները սարքում է հողի համար պարատանյութ շատ օգտակար process է դա ես ընթացքում սիլկեն կգրեմ բոլորդ կմտնեք ուսումնասիրեք Տեսնում եք ինչ լավ արվել է։ Մի քիչ դժվար վարվեց, որովհետև ընդհանրապես չէր մշակված այս հողը։ Այսքանով վերջ սիրելի հետևորդներ։ Այս տարածքում ամբողջությամբ մոշա լինելու муж, смородина, малина, գարունը մենք բոլոր աշխատանքները ես հերթով կնկարեմ, ցույց կտամ ձեզ բոլորիդ մանրամասը կբացատրեմ հերթականությամբ։ Ստացյուն